Phoenix killed. You're nothing. Here. were pitiful. Then begin here. Off your feet! O foi mal. Tem dois banheiros e um Dude, I'm out, bro. I'm out. My teammates are actually thinking that I'm cheating, like, straight up. I'm not even joking. Tá Radiant 3 aí, o gurizão. Ai, me deu HS. Caralho, 40 jet. Eu estou badronando um lá embaixo. aqui na direita. Que isso, mano. Passou Ai. meio já, velho. Vai vem, vem. Vai ajudar o cara. Nossa, velho. Boa, boa. Cai de gel. Cai de gel, cai de Três no três. Meio, meio, meio. Boa. Dois no bomb, dois no bomb. Baixo do bomb. Cotovelo. Quanto cotovelo tem? Embaixo do bomb. Embaixo do bomb. I'm uh, ah, just a light carry here, boys. Come on. Light carry. I'm bang bang. Enemy spotted. Nice stuff, ching, little skrrr. Right. Well Yeah? Uh. We have the top 35 and the top 69, bro. Top 69. Stuff. Tá Mano, tá tudo bom, né? Tá todo. Dois CT. Out of charges. Corredor. Aparece, aparece, homem. Aparece. Tem um no corredor aí, ó. Tem uma banheira. Ó, tá comigo, no ping, no ping, no ping. Corredor, corredor. corredor corredor. Foram no bando. Tá. Nossa, jogou muito. Delícia. Ah. Em cima da parede, abre comigo aqui, homem, na esquerda. Abre aqui, abre aqui. Dois, três e... Abre, abre, abre, Três. Boa. Tem mais garagem, então. Cuidado Eles vão colocar a trap, tá? Ou a trap não. Okay. Dois long ainda. O homem em cima da parede. C4 é lá. Em cima da é parede. É lá, é lá, é isso. Na esquerda. Boa, mais um. Dammit! Tô chegando aí, só. Que cara, seja tagado. O homem tá aqui também, hein? Mais um, mais um, mais um. Boa. Ai, não. Mano, não coloquei robô. Tá todo mundo miado, tá todo mundo miado. Só você tem vida aqui. Jogar do céu, viu? Ah, tá. tá. Costa, não coloquei robô. Céu. Que coisa, acho. Tá. Quem vai pra B, mano? Escada. Inside. feeling Jesus. That was nasty. That was nasty. Subscribe. What? I've learned that on VCT. After watching VCT, bro, we, we get crazy. I don't know if this happens with you guys. You guys watch VCT and be like, bro, I gotta play. I gotta go, I gotta go. Ó, vou abrir. Um, dois, três e... Vai acabar a parede, velho. Né? Oh no. You're popping. Traz a bomba aí. Marcava a parede. Bombeu. Deu certo. Começou a dar Sim, sim. There they are. Very worth the effort. Me viu? Matei meio esse. Tá Bom. Tá suas costas ainda, suas costas ainda. Meio, meio, meio. Ih, Radiance give up, sir. Vai cair. Boa. GG. Boa, GG. Pincel. Take hold. TP, TP, deu TP Costa aí, ó. Deu TP Costa no, no, no bagulho aí, no rato, sei lá. Boa. Tem Costa. stop this fight. Where's going? Low. Nice play. Adiós. Dude, I swear I was AFK, boys. Oh, he's mad. Oh, did you guys a strat? Check it out. It's easy. Time to jump. Come on, let's go. Going up. Flash. Nowhere to run. Oh, did I got it? Okay, so the strat is to go see now. Because they think they think I'm gonna plant here and they're gonna be nice, bro. that was that was just to show you guys that these threads it's pretty good to get information